Ciao amici de Fisi Más! da Pablo El giorno de hoy faccio un workout militar 5 ejercicios iniciamos saltando la corda Por un minuto, dopo facciamo 10 piegamenti en 10 segundos. Siempre habrá una pausa de 10 segundos. Vamos a hacer 10 squats siempre en 10 segundos. Vamos a hacer, vamos a hacer 20 abdominales siempre en 15 y el otro ejercicio sorpresa puesto pues lo voy a repetir tres vueltas tú acá casa lo puedes hacer una dos tres cuatro vueltas Hoy probamos nuestra resistencia, metemos nuestro cuerpo en estrés. Yo espero que tú me puestos estos ejercicios del inicio a la fin No dimentiquemos que una sana y correcta alimentación es fundamental, ¿eh? aunque dormir es bien ser un poco constante, Pensar en positivo Y e andiamo, andiamo, andiamo. Se inicia, voy a meter mi timer que ya lo tengo estipulado, que esto aproximadamente dura solamente 8 minutos porque yo lo repito 3 volte. acá casa lo fai como he dicho prima, 1, 2, 3, 4, aunque 5 voltas. Ok, se inicia. La pausa es corta, pero será un ejercicio eficaz. Se inicia. Si tú no hay la corda, puedes hacer el jumping ya. Vamos a saltar la corda, saltar la corda por, por un minuto, un minuto salto de la corda. Saltala con mi Este es un workout militar. Será <laughs> corto, pero tosto, tosto. Te servirá a meterte en forma. Dopo facciamo 10 piegamenti, 10 piegamenti, 10 piegamenti en 10 segundos. Cierto, dopo esto Había un 10 segundos de pausa Se la fai ce la fai ce la fai continua 10 piegamenti 10 piegamenti sulle braccia En 10 secondi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 è stato veloce è stato veloce adesso 10 squash e in 12 secondi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 uh. prossimo esercizio prossimo esercizio 10 10 Posición de plan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Uh. Abdominales. Venti, venti, venti. Due, tres. 4, 5, 6. Está todo veloz Tú lo fai. Nuevamente. Un minuto de corda. Sí va, sí va, sí va. piegamenti 10 squasciando 10 A todo ¿no? A todo 20 Último round Último round De este Nessuno te regala es uno. Vamos, vamos. 10 piegamenti 10 10 10 uh. ultimo te lo ripeto tre volte tu me lo fai quattro volte 10 2 3 Muy fácil, ¿no? Poco tiempo, poca pausa. último, último. ¡A tome! Uh. Se la habíamos falta. Se la habíamos falta. ¡Gracias a tutti, ¡Gracias a tutti, ¡Gracias! Grazie. Sei stato forte. De cuore, Pablo.